Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua salam sejahtera sampai Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, so far kita dah belajar macam mana nak entry menggunakan supply zone eh. Kita dah belajar drop base drop ataupun ready base drop yang mana lebih kuat. Kita dah tahu drop base drop lebih kuat, ready base ini lebih lebih kuat. So, kesimpulannya, kesimpulannya bila you trade SND, you still kena follow trend eh. Follow trend untuk you selamat. Continuation trend, bila trend tengah turun, kita cari sell di drop base drop. Maksudnya sell at supply zone sell at supply zone yang mana? Sell at supply zone yang break significant support. Kalau saya lukis kat sini, katakanlah price tengah turun macam ni. Price turun, <clears throat> lalu saya support dia buat dua support lah. Dia buat dua support, that mean dia buat significant support. Suddenly price break ke bawah. Okay, price break bawah. Dekat sini kita tandakan dia punya significant support. Apa yang you cari adalah uh, untuk validkan entry you sell nanti adalah kita mencari drop base drop di kawasan sini masa dia break di significant support ini yang kita cari okey drop base drop drop base drop yang break significant support so apa kita buat adalah kita marking zone drop base drop kita make sure dia sama baris eh kalau dia tak sama baris dia tak cantik tak cantik risiko so apa kita buat adalah tunggu kita tunggu pra datang bila pra datang balik barulah kita sell sell di and then tipikan di bawah demand zone di sini sudah memadai okey sudah memadai. Alright. Now, sell cari supply zone drop base drop yang break significant support. This is your significant support. This is your drop base drop. Alright. Buy cari demand zone rally base rally yang break significant resistance. In this case saya banyak buat contoh sell sajalah. Okey, kadang-kadang ada setup uh, nanti you you tengok video yang di mana rally base rally break significant resistance dan boleh buy kat situ. Okay. target di demand zone. Okey, untuk ini adalah untuk continuation trend lebih selamat, lebih selamat walaupun setup jalan keluar tapi sangat-sangat selamat. Let's suppose price turun bawah memang dah confirm downtrend. So apa you buy lah just follow the trend. Kalau you nak lawan trend tak ada masalah. Kita kena guna QM eh. Kita dah belajar dekat bab support resistance. So kita guna QM quasi modo. Okey. So Quasimodo ni kalau saya lukis balik dia lebih kurang macam ni Katakanlah price naik high Low Higher high And suddenly price buat Lower low So supply zone dekat mana yang kita nak tengok Kita nak tengok supply zone yang berada di sini Dia sama baris dengan QM level eh, Kita nak cari QM uh, supply zone di sini Kita nak cari sama juga Drop base drop Sebab drop base drop dia sangat kuat kita dah belajar So bila price datang sini kita akan sell supaya price terjun ke bawah. Okey. Sebagai contoh kita ambil di <clears throat> DBP New Zealand Daily. Price naik ke atas di sini buat high low, higher high suddenly price drop buat low low, very very big heavy. So this is your QM level. High low, higher high low low. So this is your QM level. Okey, ni ni okey. And then price naik atas. Dia kasih tengok price. Price naik atas, naik atas, naik atas, naik atas. Dia apa dia buat? Dia kejar QM level kita sebelum tu kita marking cam level kita kita ada doji kat sini kita jadikan dia sebagai kalau kita tukar kepada H4 kita ada tak drop base drop atau supply zone dalam ni yes you ada drop base drop kat sini ambil yang atas kepala atas ni you punya supply zone so this is your supply zone ok nanti buat advance kita akan belajar dekat supply zone drop base drop ni you akan jumpa drop base really really base drop which is dipanggil decision point buat decision point nanti nanti akan belajar itu sama konsep tapi untuk sharpkan entry ataupun untuk validkan entry buat masa sekarang kita ada supply zone ni rally base drop eh. rally base drop di dalam drop base drop Ah dia just a matter of time frame saja. dia tukar daily dia jadi drop base drop drop base drop ok tetapi bila ditukar time frame kecil H4 ataupun satu time frame di bawahnya dia jadi drop sini drop base rally di sini price naik, ready, base, drop. Ha, itu penting. Tempat-tempat ni penting. So, dekat sini, ha, masa ni lah kita nak lawan trend. Price tengah naik laju. Kau berani tak berani nak lawan trend? Trend tengah up ni bang. Ini. Up, up, up, up, up, up, up. Laju, laju, laju, laju. Dia naik laju, tum. Masa tu lah kita pancung sell. Lepas tu dia cepat-cepat terkejut. Fuh. Gila, gila, Inilah rahsia untuk entry pucuk. And then price pergi jauh ke bawah. Terjun, terjun, terjun. Masa ni dah jadi support. Bukan resistance, support. Bukan Sorry. Support become resistant. You the support base resistant. Kat sini. You the support. Ah ni masih fresh lagi ni. Masih anak dara lagi ni. Support base resistant. So, so bagi signal lah. Bagi sini lah. Eh? Tak tahu valid sampai bila. <laughs> Kalau dah langgar, saya tak tahu. So, you the support. You the double maru. Double maru ni drop base drop. You tukar kepada H4. Dia jadi apa? Sama juga. Dia ada supply zone. So, dekat sini lah nanti bila price naik. Kat sini kita akan standby untuk sell sambung continuation trend okey so dekat sini tadi yang kita masuk ini QM level agak risiko memang agak risiko untuk you entry sebab price mungkin boleh naik atas sebab sekarang masa price menuju tu price tengah laju dia naik atas lawan trend tapi you kena berani you kena berani bukan berani semua tempat berani dekat QM level saja jangan semua-semua tempat so ini dipanggil lawan trend okey and then price turun bawah turun bawah so you ada QM level ada banyak contoh nanti bab QM kita akan lebih detail lagi belajar lebih detail macam mana nak validkan kita punya QM you akan belajar apa itu QM quick retest you akan belajar apa itu QM late retest and then you akan belajar a fake out bila you ada QM late retest you kena validkan dengan fake out you kena validkan dengan CP you kena validkan dengan compression Okay, nanti bab selepas bab fake out <clears throat> kita akan belajar bab compression compression berlaku macam ni Contohnya bila you punya demand zone drop base ready kena cocok, drop base ready kena cocok, kena cocok, kena cocok lalas dia punya demand kosong. Bila demand kosong maka price akan senang untuk terjun. Okey, buat masa sekarang ini saja yang kita belajar. Buat SND paling simple, paling selamat nak entry continuation. Eh, continuation dekat sini. Cari significant support, cari drop base drop. Okey, and then price terjun. So nanti bab king Kingnya bab ni master nanti you akan betul-betul dapat entry sharp kat sini. Macam mana nak beli kan dalam ni nak entry sharp. This is the best about King. Sebab King sendiri pun draw best draw tu sendiri ada banyak jenis. Nanti you pun tak faham. So saya dah, dah simplifykan semua. King ada tiga jenis. And then ada hidden King. Ada macam-macam King. So jangan terus-terus sejak. So you kena fahamkan konsep dulu. Ini tempat kita entry untuk sell. Don't forget, cari supply zone. Drop base drop yang break significant support. Sebab kita dah tengok tadi, contoh drop base drop, dia sangat kuat, sangat kuat, sangat kuat. Susah nak price, susah price nak tembus. Sometimes dia dua kali, sometimes dia tiga kali. So, bila you entry kat situ, stop loss, stay je kat atas. Jangan move. Sebab stop loss you tak besar, 15 pip Stay there, don't move. Okay? Dan untuk Quasimodo ni, kita sell kat sini. Dekat QSQM level ni, dekat sini mesti ada. Supply zone, drop, base drop. Sama saja. Okay? I think that's it tentang video uh, supply demand saya tak boleh nak cerita lebih-lebih tapi ikut pengalaman saya lah memang nak selamat carilah supply zone drop base drop yang break significant support untuk sell ataupun untuk buy carilah demand zone ready base ini yang break significant resistance Okay, kembali video seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh